ensonga n'ebigambo bya rahma pinki byegenze mumaaso nateera n'okuba nga ayasanguza eri eggwanga oba mu maaso ga kamera byongedde nateera okulabika nga ebiwanvuwa ate era ebirese embeera oluvannyuma lwa vidiyo eno oba olutambi luno okuba nga ateera lwalagiddwa okuggibwayo omwabadde ebigambo ebyabadde biswaza omwami omu gwe sitagenda kwatuukiriza mannya ono yagambibwa era alabikibwako kubanga eyali yawasa mwana muwala rahuma pink ng'alina emyaka 16 rahuma pink yagenze maaso natutula ebigambo bino nga alaga ngaomwami ono we yamukyaliranga ku ssomero oluvannyuma lw'okukolagana ne maama we amuzaala mu ngeri eyetamanyikiddwa lwaki kyali bwe kityo obulrahuma pink yagenze maaso nakakasa nti nti omwami ono yali akolera mu ggwanga eri amerika ng'era yayina lwanka nnene nnyo nnyo mu byambalo ebyamagye okussaako n'okuba nga omukungu nnyo mu gavumenti officials wamu mu mirimu gya gavumenti wabula Rahuma Pink yatotodde n'agamba nti omukya omwami ono yajjanga ku ssomero nga mu biseera mwe yali ng'ali mu senior six era yagenda maaso n'okumutonera ebintu by'ebbeeyi ebintu by'ebbeeyi mwalimu iphone era ebiseera ebyo yali iphone 12 yeyasinga okuba nga atereeta engula rahuma pink yagenze maaso n'agamba nti yagattako n'okumuwa essaawa ya gucci essaawa eno nga naye ebalibwamu okuba nti ze zimu ku ssaawa ez'ebbeeyi nga brand ya gucci nga yemugimanyi ebiseera ebisinga ebintu byebibeera bya bbeeyi okwo teyakoma okwo omwami ono yagenda maaso nateera n'amuwa emitwalo ataano emitwalo ataano obweddu ageekutte awo omwami ono yali awalirirwamu emyaka egiwerera ddala emyaka ataano wabula ng'ate ye rahuma pinki yalina emyaka kumi na mukaaga bino nno yabyogeredde we yabadde ng'ali mu ku interviewingibwa omwami amanyikiddwa nga mr henry uh, ku mukutu ogumu uh, ogwa galax ate era ng'agenda mumaaso n'okuba nga totola life ye nga bwe zeetambula yagambye nti kino ekintu kyamu challenginga nnyo era tajja kukyerabira era tajja kukivaako olw'ensonga nti teyamuyisa bulungi omwami yatuuka ekiseera nga mu nju amukuba emiggo n'aba ng'ateera tamuganya kubeera na ssimu ng'amusibira mu nju tamuganya nateera kufuluma oba kwetaaya ng'omuntu eyandibadde n'eddembe yagenda mumaaso naaba ng'ateera agenda mu maaso n'okuba nga amuyisa mu mbeera etagwana na kuyisibwa mu maloboozi oba kutagana kwogera ate etaali yabuvunaanyizibwa wabula rahma pinki bageza bako kumubuuza nti kino mama we yali akimanyiiko agenda mumaaso n'okuba nga alaga nti paka na kati tamanyi oba mama we yali akimanyiiko oba yali akirimu mu mitambo okubanga embeera neemutuukako oba okubanga kino kigenda mumaaso mu bulamu bwe naye ng'ate era ye alaga teyali musanyufu n'ekyo ekyakolebwa oba ekyagenda mu maaso ebigendo by'omusajja ono baagenda mumaaso ne basinkana ne rahma pinki nga main integrity yaabwe yali yakuba nga roma pinki bamuyambako okufuuka selebu oba okugenda amaaso n'okuba nga batumbula ekitone kye ekya music muno yagenda amaaso n'okuba nga ateera amusuubiza okumutwala okukola vidiyo wabula mu yamutwalako ewaka oba makage mwabeera nga bwe yayingira mu kisenge oba mu buli ruumu oba mu buli nga bwe yayingira mu kisenge oba muli ruumu we baatuukanga wabeerangawo bifaananyi bya rahma pinki kino kyaleetera omwana muwala rahma pinki okwennyamiramuko n'alowooza oba omusajja ali obzest eri rahma pinki bino nno byebimu ku bintu ebiyitibwamu naddala abaana ab'obuwala oba abakyala abagezako okuba nga baagala okutumbula ebitone byabwe oba okumanyikwa okutuukako mu kiti ekyobwa sereebu naddala abaana abali mu kuyimba abali mu industry eya music so rahuma pinki ebintu bino yagenze maaso n'abyogera wabula tetumanyi nsonga lwaki uh, byaviiriddeko akatambi okuba nga kadiriitingibwa oba okugibwayo ku mukutu guno ogwa galaxy omwabadde ebintu yabadde ebikambwe ennyo oba ebisongovu ennyo ebigenda maaso n'okuba nga biswaza omwami ono era amanyikiddwa era gwe sitajja kubanga mbategeeza olw'okwongera okukuuma ate era Uh, ebigendererwa okussaako n'omutindo gw'omukutu guno so byemboozi ya rahma pinki nate era tujja genda maaso n'okuba nga tukuwa ekiguddewo weekumire ku